Всем привет! Меня зовут Максим, я занимаюсь АС-разработкой уже более 7 лет и еще помогаю компаниям проводить технические собеседования. И сложилось такое впечатление, что практически у каждого второго на рынке есть проблемы с пониманием принципов многопоточности на AES а и работы с аппаратным ускорением, то есть отрисовки на GPU или отрисовки на CPU. И так как меня часто просят вообще рассказать об этом, я решил составить видео. Вот, видео на самом деле будет два. Первое, которое касается непосредственно многопоточности, это вот это. И второе о принципах э, работы с графикой на графическом ядре и на центральном процессоре. О том, как вообще распределять нагрузку между ними двумя. Прежде чем начать говорить о способах ведения многопоточности в АЭС, стоит ответить на вопрос, а зачем нам вообще все это надо. Почему мы не можем последовательно вызывать наши функции и при этом ни о чем не заморачиваться? Начать стоит с того, как вообще устроено iOS-приложение. Как и любая программа, его выполнение начинается с функции main, которая находится в файле main.m для Objective-C проектов, в который обычно никто не заглядывает. Если же вы разрабатываете проект на Swift, то эта функция обернута в такую вот директиву UI Application Main – но чтобы было понятнее, будем рассматривать именно Objective-C версию, так как здесь явно вызывается функция UI Application Main. Если верить документации Apple, то именно в ней происходит создание непосредственно объекта нашего приложения, его делегата, это тот самый application делегат, в котором вызывается application detfinish launching и прочие методы, а также устанавливается цикл событий. Главное, что нас здесь в первую очередь интересует, что здесь же и создается такое понятие, как Responder Chain. Responder Chain – это, если выражаться простыми словами, цепочка объектов, ответственная за взаимодействие с пользователем. То есть все, что касается UI Button, UI View, UI Window, UI View Controller, там, UI Application, все это входит в цепочку Responder Chain. То есть, когда пользователь нажимает на экран, и нам приходит событие о том, что, там, например, touch begin, или происходит событие нажатия на кнопку, это все проходит через responder chain. По той же причине, например, нельзя рисовать из нескольких потоков, что для синхронизации потребуется очень много дополнительных ресурсов. Как мне однажды сказали, все лаги и тормоза в приложении вызываются тем, что ответ от сервера не может идти быстрее скорости света. И вот этот временной промежуток, пока приложение ждет ответа на свой запрос и вызывает, собственно, все наши лаги. Так что в случае любых претензий во всем можете винить физику. Ладно, смех смехом, но тогда где же выполнять, собственно, остальные операции? В iOS есть довольно множество инструментов для этих целей, там треды всякие, POSIX треды, GCD, Operation Queue. У каждого есть свое применение, но в повседневной жизни, состоящей из банальных задач типа «сходи на сервер, принеси, сохрани», нам будет достаточно GCD Operation Queue. Я буду говорить в первую очередь о GCD, потому что я считаю, что она наиболее легковесное решение для практически любых типовых задач. И не дает, и NS Operation Q не дает никаких преимуществ, хотя раньше было и наоборот. То есть раньше, например, NS Operation Q а, предоставлял возможность отменять уже запущенные операции. Но сейчас у GCD тоже появилась такая возможность, и они более уже ничем не отличаются. Кстати, ходит такое мракобесие, что NS Operation Q по сути не основан на GCD, и это какая-то своя технология. Но если, допустим, зайти, зайти на сайт Apple в раздел NS Operation Q, то здесь черным по белому написано, что NS Operation Q использует под собой libdispatch library. То есть, ну, по сути, Grand Central Dispatch. Вот. Поэтому, собственно, будем использовать GCD, потому что это, по сути, одно и то же, но при этом э, без лишнего оверхеда. Итак, как же тогда работать с GCD? В первую очередь стоит запомнить, что у каждой операции очереди есть такое понятие, как приоритет, с которым она получает ресурсы. На английском это называется quality of service, то есть качество оказываемых услуг, и чаще всего встречается в аббревиатуре COS. От этого зависит, как много и как быстро ваша операция получит процессорного времени – я специально сделал акцент на слове «быстро», потому что операционная система может э, оптимизировать скорость пробуждения процессора, тем самым экономя энергию. Как вы, наверное, заметили, все, что касается качества оказываемых услуг, вынесено в раздел энергоэффективности, и это как бы намекает, что в зависимости от того, какой вы приоритет поставите своей задаче, от этого зависит, как долго <laughs> проживет батарейка у вашего клиента. Итак, какие есть вообще виды кост-классов? Их всего несколько, и все их вообще стоит запомнить. Это User Interactive, User Initiated, Utility, Background. И есть еще два специальных кост-класса, о которых я упомяну позднее. Как вы могли заметить, здесь нет понятия main, потому что main это не приоритет, а специальная очередь, выделенная для главного потока. У нее, кстати, тоже есть свой COS-класс, и это User Interactive, который негласно за ней зарезервирован. То есть, если начать говорить об областях применения, то User Interactive стоит сразу скипнуть, потому что если вы создадите какую-нибудь очередь с приоритетом User Interactive и начнете в ней грузить картинки, то сразу начнется гонка за ресурсы с главным потоком и все из этого вытекающее. Итак, когда же какую использовать? User Initiated. User Initiated используется для неких локальных операций, требующих мгновенного результата. Например, сохранение чего-либо в базу, требующего перехода на следующий экран. То есть, понятное дело, что сохранять в базу в главном потоке вы не можете, потому что начнется торможение вашего индикатора загрузки но результат надо получить максимально быстро. Вот, для этого используется user initiated. Следом за ним идет utility. Utility определяется как э, некая операция, которая может длиться а, от секунды до нескольких и для, используется, как правило, для загрузки важных данных. То есть, например, э, изображение – Изображение лучше всего как раз поместить в utility очередь, потому что в этом случае не будет никакой а, визуально ощутимой гонки за ресурсы с главным потоком и вообще со всем, что связано с интерфейсом, но при этом операции выполнится достаточно быстро. Кстати, utility еще первый приоритет на перенос в бэкграунд в background cost class, если, например, включен lower power mode. Далее у нас идет уже непосредственно бэкграунд. Это все, что тянется очень долго, занимает минуту, и где вообще плюс-минус 30 секунд не играет никакой роли. И кроме этого говоря, если у вас какая-то операция уже находится с приоритетом бэкграунд, а пользователь внезапно включил lower power мод, то стоит задуматься о том, чтобы вообще эту операцию отложить в долгий ящик. Итак, мы сейчас разобрали 4 класса, но я еще говорил, что есть еще два специальных. Два специальных – это дефолтный. Он используется, когда вы, например, не указали очередь, и не указали приоритет точнее, и находится где-то между User Initiated и Utility. Я бы сказал, что его стоит применять как раз-таки для загрузки изображений, которые критичны для восприятия пользователем интерфейса. То есть, например, вот какие-то картинки, вот у вас есть интернет-магазин, в нем есть каталог, напротив каждого элемента находится изображение. И оно принципиально важно, чтобы оно появилось максимально быстро. В этом случае вам стоит использовать дефолт. То есть еще не будет конкуренции с главным потоком за ресурсы, но она работает чуть-чуточку быстрее, чем э, непосредственно утилити. И есть еще unspecified. Это вообще отдельная тема, и лучше, как, лучше пока его избегать, если вы до конца не разобрались. Как правило, это относится к различным случаям с использованием Legacy API и всяким фокусом с потоками. Если говорить о практическом применении в коде, то и для изоляции какой-либо логики достаточно вызвать вот такую вот функцию с указанием того, на каком, с каким приоритетом должна выполниться та или иная задача. Ну, главное еще обратите внимание, что здесь должен стоять именно async, а не sync, потому что иначе поток, на котором это будет выполнена операция, заблокируется. Вот, и, соответственно, вызов такой функции, всю вашу логику можно поместить непосредственно в этот блок. То же самое относится к Objective-C, но только там немножко другой синтаксис, ссылку приложу в описании. Хочу отдельно внимание обратить на HTTP методы, Потому что, несмотря на то, что URL session, точнее его задача по умолчанию и так выполняется в фоне с каким-то там своим магическим приоритетом, все, что касается подготовки данных и вообще даже сам его вызов, я рекомендую, тем не менее, выносить э, в отдельную операцию, потому что, во-первых, подготовка данных, как я уже сказал, что-то довесит, и несмотря на то, что сама операция производится в фоне, уверен, Apple еще достаточно накосячил под капотом, что будет нагружать, тем не менее, ваш главный поток. Еще один момент, который стоит упомянуть, это непосредственно completion блоки. Независимо от того, используете вы URL Session или это какой-то другой фреймворк, там, может быть, даже не для, не для сетевых взаимодействий, там, может быть, для базы данных, абсолютно неважно для чего, у большинства них есть какой-то свой callback. Вот. И когда вы с ним работаете, нигде не определено, на какой очереди, с каким приоритетом будет вызван этот completion блок. То есть это может быть как main, это может быть default, это может быть что-то другое. Чтобы точно убедиться, что вы попали куда надо, я рекомендую просто поставить breakpoint и непосредственно в stack trace посмо посмотреть, где вы находитесь. Прямо сейчас приведу пример. Вот мы, допустим, запустили наш дебаггер, вызвали request, и мы здесь видим, что вот здесь, вот как вы видите, написано start в kill thread. То есть операция производится не на главном потоке. Чтобы понять разницу, давайте поставим breakpoint, например, на DidFinish Launching with Options. И опять запустим приложение. Ну, нетрудно догадаться, что main что-то дозначит. Да Собственно, когда вы работаете с любым фреймворком, обращайте внимание, во-первых, на какой очереди вызывается операция, когда вы ее создаете, будь это сетевое взаимодействие или с базы данных, или что-то свое, абсолютно неважно, и то, на какой очереди вызывается непосредственно callback. Если же вам в callback, например, оказалось, что callback вызывается на главном потоке, а вам еще там дел до кучи, который совершенно нельзя сделать ни в коем случае на главном потоке, то вы, соответственно, принцип такой же. Создаете, даже, наверное, не создаете, а просто обращаетесь, создаете, точнее, операцию, и здесь выполняете свою задачу. Если же потом надо перейти на главный поток, чтобы обновить интерфейс, то принцип такой же, но только вы здесь уже обращаетесь непосредственно к main. К main тоже стоит обращаться асинхронно, чтобы не блокировать данную очередь. И вот здесь, собственно, можно уже делать update UI. То есть принципы на самом деле простые. Обращайте внимание на то, с каким приоритетом вы выполняете ту или иную задачу. Обращайте то, с каким приоритетом вы выполняете постобработку в колбеке. Есть еще один нюанс, на который обращаешь внимание, когда упарываешься по асинхронности – а как много надо выносить фон. То есть, имеет ли смысл фон выносить, вот, допустим, вот этот кусок, который просто создает URL request и запускает загрузку. Нужно ли его действительно выносить, или это будет лишний оверхед? Ну, на самом деле, если подходить философски, то выносить нужно все, что выносится. Да, оверхед, естественно, есть. То есть каждую там, я не знаю, простую логическую операцию, это, например, А плюс Б, выносить фон, естественно, не нужно. Это только замедлит непосредственно ваш процесс. Но если подходить более прагматично, и ваше приложение, скажем так, точнее ваша задача состоит из множества долесекундных операций, то стоит сначала подумать. Может быть их можно как-то объединить в некую целостную крупную задачу, которую уже, например, вынести в фон отдельно. То есть для простого примера можно взять, например, таблицу с ячейками. Вот, допустим, у вас есть таблица с продуктами. Каждая ячейка это, допустим, цена, там, аватар э, и, там, я не знаю, какой-нибудь там description. То есть, вот такие вот данные. Вот, цена, соответственно, локализованная. Аватар какой-нибудь пререндерит, то есть там предобработанный, а в description вы это без, <laughs> без новых строк. То есть какую-то вот обработку провели. Вот. Э, соответственно, все вот эти операции стоит заранее вынести в фон. И более того, если у вас эта высота динамическая, то есть, например, цена может быть на 2 строки, описание может быть на 5 строк или на одну строку, то подсчет высот тоже стоит выносить заранее в фон. То есть, например, вот если пришел ваш ответ э, с информацией для вашей таблицы, то здесь же вы можете ну, на всякий случай для точного понимания напишу, буду писать под dispatch global, чтобы точно было понятно, что это не main queue. И здесь вот, соответственно, можно посчитать все размеры, посчитать все высоты. По сути, времени это займет процессорного ровно столько же, как если бы вы делали это непосредственно а, в, а, в делегат методе таблицы, там Hate for All и так далее. Но разница будет для пользователя абсолютно ощутима. Подождет он эти полсекунды один раз в начале, пока крутится загрузчик, или будет наблюдать лаги, пока он скроллит приложение. Это, поверьте, воспринимается продукт совсем по-другому. Ну и последнее, что хочу сказать, это то, что не нужно переживать за оперативную память при кэшировании высот, какое-то проведение предобработки текста и так далее до тех пор, пока вы не запихиваете туда гигабайтами изображений, все будет в порядке. Потому что iPhone так устроен, что хранилище, в том числе оперативная память, в нем дешевое, а процессорное время дорогое. Собственно, тезисы, которые можно подвести, это то, что нужно себе в первую очередь при работе задавать следующие вопросы. Можно ли операцию сделать заранее в фоне и закешировать результат? Второй – это какой приоритет лучше подойдет для задачи, которую вы сейчас выполняете в фоне. Например, user initiated или default, utility и так далее. И обращать внимание на то, на каком потоке вызываются колбеки, не производятся лишние нагрузки на главный поток. Вот. Собственно, все. В следующий раз обсудим аппаратное ускорение и распределение задач между GPU и CPU.